ආයුබෝවන් හැමෝටම ඔයාලත් හොඳ හුස්මක් ගන්න දවසට කීපසරයම් මෙහම දීර්ග හුස්මක් ගන්න එක අපිට නිරෝගීව ඉන්න උදව් වෙනවා දැන් යමු අපේ වීඩියෝට අපි ඉපදුණු ගමම් මුලින්ම උත්සාහ කරන්නේ පළමු හුස්ම පොදගන්නනි ඉපදුණු ගමන් අපි අඩන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ අපේ පළමු හුස්මරැල්ල ගන්නවා කියන එක ඒ විදියට පටන්ගත්ත හුස්මරැල්ල තමයි අපිෝ ජීවිත කාලයම්ම ජීවත් කරවන්නේ ඒ වගේම අපි මියගියාම අවසන් හුස්ම හෙළුව අවසන් සුසුම් පොදවා තලයට මුස් කලා වගේ දේවල් කියනවා. ඉතින් අපේ මේ සම්පූර්ණ ජීවිතේම ගත කරන හැම මොහොතක්ම අපි හුස්ම එක්ක ජීවත් වෙනවා. හුස්ම නොගෙන අපි කාටවත්ම මිනිත්තුවකට දෙකකට වඩා ජීවත් වෙන්න බැරි බව ඔබත් මමත් හොඳින්ම දන්න කරුණක්. ඉතින් අපි මේ හුස්ම කියලා ගන්නේ වායු ගෝලයේ තියෙන ඔක්සිජන් වායුව. ඔක්සිජන් වායුව තමයි අපි ඉපදෙන තැන ඉඳන් මරණය වෙනකම්ම අපිව ජීවත් කරවන්නේ. ඕනම සත්වයෙක්ගේ මූලිකම අවශ්‍යතා කියලා සලකන වාතය, ජලය, ආහාර යන තුනෙන් මුලින්ම අපිට වැදගත් වෙන්නේ වාතය කියලා හඳුන්වන වායුගොලේ තියෙන ඔක්සිජන් වායුවනේ ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇතින ඔක්සිජන් වායුව තියෙන වටිනාකම කොච්චරද කියලා සරලවම කියනොනම් ඔක්සිජන් නැතුව අපිටවත් වෙනත් කිසිම සත්වයෙක්ටවත් මේ පොළොව මත පැවැත්මක් නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔක්සිජන් කියන ඉංග්‍රීසි වචන තුල මම දැකපු පුදුමාකාර සම්බන්ධයක් ගැන. ඉතින් තවම ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒකම එහා පැත්තෙන් එන බෙල් එක ක්ලික් කරාම උඩින් එන බෙල් එකත් ක්ලික් කරලා මිනිස්සු එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා මම මේ කියන්න යන ඔක්සිජන් කියන වචනේ තියෙන සම්බන්ධ ගැන මීට කලින් කවුරු හරි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවද කියන්නම් මම දන්නේ නැහැ එහෙම කරලා තියෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට මේක සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වෙන්න ඕන ඉතින් Google කියන විදිහට මේ ඔක්සිජන් කියන වචනේ මුලින්ම ලෝකෙට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ප්‍රංශ ජාතික ඇන්ටයින් ලැවෝසිය කියන රසායන විද්‍යාඥයා විසින් 1686 දී මේක තියෙන විදිට මුලින්ම මේ විදියට නම් කරන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ ග්‍රීක බසින් නොක්සි කියන්නේ ශාප් තියුණු කියන අදහස. මෙතන ඔවුන් ඒක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඇසිඩ් ඒ කියන්නේ අම්ල කියන එක හඳුන්වන්න. ජන් GEN කියලා යොදලා තියෙන්නේ ජෙනරේටිං ප්‍රඩියසිං ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් නිපදවනවා කියන අදහස ඇතුව. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන විදිහට එතන අදහස් කරලා තියන්නේ අම්ල හැදෙන්න ඔක්සිජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කියලා ඒ කාලේ හිතලා ඒ අදහස ඇතුව තමයි ඔවුන් මේකට මේ නම් කිරීම යොදලා තියෙන්නේ. මේකට අන්තමට සමානකමක් තිබ්බත් මට මේ වචනේ ඔක්සිජන් වායුව නම් කරන්න යොදා ගැනීම ගැන තියෙන්නේ වෙනම අදහසක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වචන දිහා හොඳින් බැලුවම මොකද්ද හිතෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් පේන්නේ හරි, දැනෙන්නේ හරි මොකද්ද? පොඩ්ඩකට වීඩියෝ එක නවත්තලා හිතලා බලන්න පුළුවන් නම්. හරි. මට මේ වචන දිහා උමනාවෙන් බැලුවම හිතුණ දේ තමයි මේ ඔක්සිජන් වචනේ ඕ අකුරෙන් අපේ ලෝකය එහෙම නැත්නම් පෘථුවිය නිරූපණය වෙනවා කියන එක. ඊට වඩා ලස්සන වචනකින් අපි සබාදහම කියලා කියමුකෝ. මොකද පොළොව, වායුගෝලය, ජලය, ගහකොළ, සතා සීපාව පසේ ඉන්න ශුද්‍ර ජීවීන් ඇතුළුව මේ ස්වභාවික දේවල් සියල්ලම එකට ගත්තහම අපිට සබාදහම කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්නේ. ඊළඟට x සහ y අකුරු දෙක. මේකෙන් පෙන්වන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා කියලා කියමු. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි දරුවෙක් ඉපදෙන්නේ අම්මගෙනුත් තාත්තගෙනුත් ලැබෙන ඥානවලින්නේ. මෙන්න මේ එක් සහ වයි අකුරු දෙක මේ විදියට අපි ප්‍රවේණි විද්‍යාවිදිත් භාවිතා කරනවා මව සහ පියා නිරූපණය කරන්න. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව හදාරපු හැමෝම වගේ මේක දන්නවා. ඔයාලා මොන විෂයන් ඉගෙන ගත්තත් කොයි මට්ටමට ඉගෙන ගත්තත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා දැන් දන්නවනේ. හරි එහෙනම් ඊළඟට තියෙන්නේ ජන් GEN e කියන අකුරු තුන. ඔන්න දැන් ඉංග්‍රීසි ටිකක් හරි දන්න අයට මේක දැක්ක ගමන් මතක් වෙයි ගැලපෙන වචනේ. මේ GEN කියන අකුරු තුනෙන් generation සිංහලෙන් අපි පරම්පරාව කියලා කියන වචනේ නිරූපණය කරනවා කියලා හිතනවා මට. මේකේ මුල්ම නම් කිරීමට පොඩි සමානකමක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ මම මෙන්න මේ GEN කියන අකුරු තුනේ තේරුම තමයි. ඉතින් බලන්නකෝ ඔන්න ඕ අකුරෙන් සබාදහම නිරූපණය වෙනවා. සබාදහමෙන් අම්මා තාත්තට ජීවිතය දෙනවා. ජීවත් වෙන්න ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. අම්මා තාත්තා නිසා දරු පරම්පරාව හටගන්නවා. එයාලට ජීවත් වෙන්න සබාදහමෙන් ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මුළු මහත් ලෝක ප්‍රජාවම ඔක්සිජන් නිසා ජීවත් වෙනවා. අපේ ස්වභාදහම ටික ටික විනාශ වෙනවා කියන්නේ ඔක්සිජන් ටික ටික අඩු වෙනවා. ඔක්සිජන් නැහැ කියන්නේ අම්මා තාත්තට පැවැත්මක් නැහැ. අම්මා තාත්තා නැහැ කියන්නේ પરම්පරාවකුත් නැහැ. සරලවම කියනවා නම් ඔක්සිජන් නැත්නම් අපි කවුරුත් අද නැහැ. ඉතින් කවුද අපිට මේ ඔක්සිජන් දෙන්නේ? මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම ගස් තමයි අපිට හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් හදලා දෙන්නේ. මම මුලින්ම ගස් කියලා විශේෂණ කර සබාදහම කියලා කිව්වේ ගස්වල පැවැත්ම රැඳිලා තියන්නේත් මේ සම්පූර්ණ සබාදහමේ පැවැත්ම හේතු කරගෙන නිසා. ඒ කියන්නේ මේ සේරම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. උදාහරණයකට පසේ ඉන්න ශුද්‍ර ජීවීන් තමයි බිම තියෙන ගස්වල කොළ එහෙම දි รา පත් කරලා ගස්වලට පොහොර හදලා දෙන්නේ. තවත් උදාහරණයක් විදියට වවුල්ලු එහෙම පළතුරු කාලා තැන තැන දාන ඇටවලින් තමයි අලුත් ගස් හටගන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට මේ සෝබාදහමේ තියෙන හැම දෙයකින්ම ඍජු හෝ වක්‍ර විදියට කරන්නේ අපිට හුස්ම ගන්න පිරිසිදු වාතය දීලා, පිරිසිදු ජලය දීලා, ගුණදායක ආහාර දීලා අපිව ජීවත් කරවන එක. මෙයාලා මේ දේ කරන්න අපෙන් මුදල් ගන්නේ නැහැ. මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම නොමිලේම හැම දෙයක්ම ලබා දෙනවා කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි. නමුත් බහුතරයක් මිනිස්සු කරන්නේ මොකද්ද? අපිව ජීවත් කරන අපේ සබාදහම ටික ටික විනාශ කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් අන්තිමට විනාශ වෙන්නේ අපිමයි කියන එක අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ ඔක්සිජන් කියන වචනේ මුලින්ම වෙනත් අදහසකින් හඳුන්වලා දුන්න උනත් අහම්බෙන් හරි ඒකෙන් බොහොම හොඳට සබාදහම මිනිස්සු සහ ඔක්සිජන් වායුව අතර තියෙන සම්බන්ධය තුලින් අපේ මේ ජීවිතවල පැවැත්ම පෙන්වලා දීලා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයත් කෙනෙක් මැරුණම නිවන්සුව ලැබේවා කියලා කියන කෙනෙක් නම් ඒක අපේ රටේ දියුණුවට බාධා කරලා තියෙන විදිය දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. රටක් විදියට අපිට නැගී සිටින්න බාධා කරන ශාකත්‍රස්ථවාදය ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න.